алейкум қандастарым мен мынау шығып отырғаным тұран әскері болу керек деген видео тақырыптағы бауырымын шыққан жақсы сөйлеген жылы жылы лебізіне жауабым былайша айтқанда тұран әскерін құру ол жаналық емес бірақ оған көп қайшылықтар бар алда тұрған былайша айтқанда ол жаңалық емес екенін бұдан жүз бірдеме Қаспыралы деген ағаларымыз шыққам мынау қырымнан қырым татары дейді бірақ ол кісі енді ойлағаны жаңағы түркі халықтарының бірлестігі қалай мына құлдықта болмау түркі халықтарын қайтын қағанат емес құру түркінің ол одақтас әскери саяси одақ құрып әрбір мемлекеттер бөлек бөлек болса да осындай болу керек деген ой тастаған тұжырымды оны біздің мұстафа шоқай әрман қарай елеп ақ кеткен мынау 18-19 жылдары да мынау түсініспеушілік болған қазақ жұртындағы оқыған зиялылардың осыдан болған мұстафа шоқай енді бұл ана басқаларын жамандаған емес алаштағы алаш мемлекетін құрмақшы болған алдыңғы өзіміздің оқыған зиялыларымыздан олар ол кісінің деңгейі жоғары болған енді ол біреудікі жоғары біреуді деп аспетте біреуді төмендеп жатқан емес ол кісінің айтқаны болған мұстафа шоқайдың мынау тұран елдері бірікпей әскери саяси одақ құрмай қытай болсын орыс елі болсын ресей бодалықты ұстап тұра береді бізде тұрандықтарды жібермейді біздің тарихымызды да бәрін бәрін бұрмалап отырады бұлар өздерін аяқ асты қылып алып отыру үшін сондықтан осылай болу керек деген оны мынау тұрар рысқұлов та қолдаған бірақ тұрар рысқұловтың ойы енді ол советтік социалистік неге ол идеяға көп сенді ғой ол ненің идеясы көп сеніп ол кісінің ойы болғаны былайтын мынау советтік республикалар одағы болу керек турцик деген сол турциктен айрылмай ол кісіні көп айтып жүргені де сондықтан болатын өзбек ел болсын қазақстан тәжікстан болсын советтік болғанда деп соған мекші болған ол кісі ал енді мұстафа шоқайдың деңгейі одан жоғары болып бәрінен де жаңағындай айтқан бізді жібермейді қайсысы болса қандай болса бодандықты ұстап отырады бұлар деп сондықтан сол бодандықтан құтылу үшін қазіргі мынау оның да болатын сайлау бұл қазақ елінің сайлауы емес бұл тұран ұлтының бостандықта шыққан бірінші легі болады сондықтан мына оны күні сайлауға келіп болашақтарыңды ойласаңдар осыған апаратын жол мынау тұран әскерін құру азаттық майданына шыққандаймен бірдей болатын осы мына сайлау бірінші бастамасы мынау мынау қазақ елі бұл тұран түркі халқының тал бесігі алтайдың қожасы осы жердің деш шақтың <clears throat> жалғасы қазақ елі мынау қазақ елінен тарайды бәрі біздің түркі жұрттары түркі елі болсын қай ел болсын албания болсын қайсысы болса да сондықтан бізде бостандыққа бір ие болмай ол болмайды қағаз жүзінде сөз жүзінде қала беретін қысыр әңгіме болып қалады соны Сүйсендер осындай қылдырғыларың келсе халқым міне бәрін қазақстанды мынау тұрбатқан түркі халықтарды қолдандар ұйғыр болсын бәрі қатар болсын башқұрт болсын бәрін қолдандар осыған апарар жол бір жол міне оны күні болатын сайлаудан басталады қазақстанда сайлау болса төрт жылда міне парламентский болып жаңағындай ашықтан ашық болса бәрі конституция мақты болса жаңағы тұран мемлекетінен әскери одағын бірінші бастайтын қазақ елі болады ол сондықтан да осы оны күні атсалысып бәрін кірісіңдер ағартушы саласындағы болсын ішкі істер болсын прокуратура болсын жай жұмыскер болсын ә, көше сыпыратын болса да металлург болса да құрылысшы болса да өз деңгейлерінде осыған атсалысыңдар ауылда жүрген крестьяндар болсындар ауыл адамдары бәрін атсалысыңдар осыған үлкенді кішілі бәрін ал жарайды осы мына сайлаудан басталатын болып тұрға көп нәрсенің басы бұл сондықтан осы мүмкіндікті жібермеңдер осы мүмкіндікті жібере берсек әлі құл болып жүре береді бұл түркі халқы құл болып жүреді сондықтан осы бастамасы мынау күні болатын сайлауда Мыйларынды таразыласындар жақсылап тұр ойласындар. болашаққа апарар жол бұл тұран әскери саяси одағының бастамасы осы оннан басталады ал жарай, дауыс беруге шақырам бәріне мынау ақ жол партиясына кіріп дегенде емес ақ жол партиясының атын ұранлатып тұрып мынаны тас құрсанда дегенде, дегендей жар құрсанда да дегендей шапалақты дегендей өзінікін өзіне қайталап ұрып осымен жеңіске жетіп болашағымызға жол ашайық ал міне сол үшін дауыс берулеріңізді не болса да ә, қандай болса да бақылаушы болсаңыздар да қандай болса бір жерден шығып мына құмнан жиылған тастай болып соққы беруді талап етемін бәрінен парыздарыңыз бұл мынау нұр отаннан ұр саясатты назарбаевтың билеген мына сатқындық жүйесіне құтылу тұранды болашақ әкелу үшін осындай жолға осы іске шат қылу керек ал жарайды жақсы сау болыңдар бауырларым